但柳铃，谭为莲少女；天关小妆化面果，是涉山灵声简，乃先餐拼；机领只聊先餐拼。富高老煎兰，唐赞啤彦，只俏夸诗合餐记，前在守盟幽。 又再抱小蛮那腰，我向小蛮低声嘅叫，只为春。 今晚到鹊桥，四方。 无知，悲头生死我妻是并蒂 你平否？无端送我来何我要三马平家血羁头，与你重作鸳鸯。 Thank you. 三头。